Værsgo. Jeg kom for at se dig Tag din hånd i min Vi skal samme vej Og når tårn på din kind Blæser væk i vesten Os to, os to, vi går i sommer oh, Det er den friske luft under vingerne Med vennerne, der løfter os op over havet Og minder os om den gæld Gav mig din svætter I kampkolde nætter Du var der for mig Og når himlen åbner sig Og skygger på jorden yeah, Forsvinder vi kanten af fjorden med vennerne Der løfter os op over hagen